divided tulisannya. So cute. Oke, okay, let's see. Pertama-tama ini gimana sih nggak bisa bukanya ya? Nih di sini ada petunjuknya. <gasps> wow. Wow! Oke, okay, jadi di sini itu kita disuruh petunjuk petunjuknya. Let's search this. Pertama kita harus yang ini dulu nih. Kita cari dulu ya, di mana ya? Mm-hmm. Oh, I found it here. Secret locknya itu tas coba tas yang pertama tas ya guys oke okay. nih aku udah and yang kedua ini oh I found it <laughs> ini ice cream, ice cream. oke okay. and yang ketiga ini huh? oh ya yeah. ini dia dia megang pita <laughs> Oke, okay, jadi di sini kita coba lihat kolektor bajunya. Kamu tadi udah lihat belum? Udah. Oke, okay, let's see. Oh, itu Genie the Lish Wish Cafe. Ada dua pilihan shopkinnya. Di ada. sini ada yang Cillian Lamp sama Lil Lamp Milkshake. Oke, okay. kita dapat yang Cillian Lamp dan kita dapat Gemma Stone. Here we go, a little shopping. So cute. Oke, <laughs> okay, di sini kita ada magic carpetnya. Tuh. Bisa terbang gitu ya, guys. Ada tekonya gitu. Itu bisa VIP room gitu loh, tau kan? Ini kayak ada living roomnya sama di sini yang next ya Let's go Kita mau buka yang ini Coba sekarang kamu yang buka First kita ada ini Let's go open it Okay, here is it Oh my god, ini ada kolektor guide-nya Sama, Sama kalender Sama di sini kita ada tiny shopee-nya. Uh, lucu banget loh. Ada paketnya. Ayo kita buka. Wow. Wow, fantastic. Oke, iya, ya. <laughs> okay, here langsung aja kita buka. guys, itu banget guys. <laughs> ini kayak ada basketnya gitu, mungkin harta karun. Iya, soalnya dalamnya emas-emas ya Iya. Warnanya emas gitu. Terus di sini ada Fantasy Land. Ini tuh kalau mau masuk ke Fantasy landnya itu kayak dunia fantasi gitu. bisa lihat sini. Iya, lucu banget kan. Dan di sini letak-letaknya dia bisa berdiri itu ada di sini, pointnya ada di sini. Okay, let's see. We have this one. And the name is Wonderland Picnic. So cute. Jadi kalungin guys. Okay. Tada! Jadi Meru kalau mau kemana-mana bisa bawa Shark and Leo Secret. Let's see the next one. You open this one, I okay. open this one. Okay. This is, we have mermaid pool party! Oh my god, so cute! And I have Philip Boat's princess party! Wow! And it has a mini packet in here. this is a teeny world. Oh my god, a tiny world! <laughs> Oh! Okay, let's open this. akan dimulai. Sekarang boleh kok. Ayo. One, two, three. Happy birthday, Bella. Thank you. <laughs> Kalian bisa beli ini di, di sini. sini. dan harganya juga murah banget nih. si Shopkinmu. Aduh cantik banget. Rumahnya pasti kayak bagus. Itu kayak aku gitu loh cantik banget. Hmm. <laughs> ya kan aduh kamu iya. mirip banget tuh kamu dikunci dua. Eh pas banget. iya bagus. <laughs> Iya bener loh. Iya, ini aku juga.